Apenas esteja aí. Cem por cento presente em você. Esteja atenta ao seu corpo físico. Trabalhando com a sua respiração. Comece observando o ritmo da sua respiração. Perceba se ela flui acelerada ou calma. Observe se ela está completa, fluida, leve. Apenas esteja aí, sem julgar vez se observando. Percebendo quais as partes do seu corpo que a sua respiração está nutrindo. Talvez você respire só com o abdômen. Talvez você respire com seu tórax. Talvez você simplesmente não respire. Não respire o suficiente. E perceba quantas vezes te falta o ar. Apenas observe. e observando a sua respiração, invocando por esta parte interna do seu ser que te conhece profundamente. Comece a trazê-la para um ritmo mais tranquilo, mais pleno. a sua respiração para preencher abdômen e tórax simultaneamente. E expire, esvaziando totalmente, permitindo que as toxinas saiam do seu corpo através da expiração. Tente unir agora a inspiração com a expiração, sem intervalos. No seu tempo, no seu ritmo. Da forma mais leve possível para você. Lembre-se, você não está em nenhuma competição. Vá até onde é possível para você. Inspire, enchendo abdômen, tórax. Expire, esvaziando todos os níveis de toxina em você. Inspire, respire. Enquanto isso se torna ainda mais leve, observe agora o ritmo. O mesmo tempo da inspiração é o mesmo tempo da expiração. Todo prana que você inspira transmuta e coloca para fora toxinas do seu ser. Mantenha a intenção de trazer o prana e não apenas o oxigênio quando você inspira. E de deixar ir todas as toxinas em todos os níveis na expiração. Apenas esteja aí focado. Agora tente aumentar o ritmo em tempo. Inspire agora, contando até oito na sua inspiração. sem prender e sem intervalo, expire contando até oito. De forma leve, suave para você. Você está aí inspirando e expirando esfericamente ritmo do oito segundos. Se você se sentir tonta ou cansada, diminua isso. Conte até quatro, até cinco. O que for confortável para você. sempre unindo inspiração e expiração como uma onda, sem intervalos. Apenas esteja aí respirando. Note na inspiração a envolver todo o seu corpo, as suas células. Não só abdômen e tórax se preenche, mas todo o seu corpo infla e retrai. Movimentos contínuos, esfera. Perceba que à medida que você inspira e expira conscientemente, sua mente se esvazia. Seu pulso se acalma. seus olhos olham dentro do seu ser. E consiga perceber essas ondas fora e dentro. Na inspiração, ela entra abrindo portas mais internas. Na expiração, as ondas se propagam a partir do núcleo do centro de você. Para tocar extensões ainda mais longínquas. Você apenas respira. E é talvez agora que você está com tudo calmo, você consiga aumentar ainda mais essa expansão diminuindo ainda mais o ritmo da sua respiração. Você agora inspira em 10 segundos e expira em 10 segundos. Apenas sentindo essa onda entrando abrindo dimensões mais internas. Se expandindo além do seu corpo. coração. Todo o seu corpo se movimentando nesta onda que expande e contrai. prana que nutre dentro prana exalado para nutrir o mundo externo numa linda canção. Corpos físicos, emocionais e mentais absolutamente você. Ritmos tão suaves. Assim respirando. se visualiza chegando uma linda luz verde. E essa luz entra pelos seus poros para o interior das suas células. fazendo todas as curas que o seu corpo físico necessita. À medida que você inspira, todo este prana verde entrando Você percebe as partes do seu corpo físico necessitadas de cura sendo preenchidas, envolvidas por essa luz. Talvez você se surpreenda percebendo partes no seu corpo físico que você sequer imaginava em desequilíbrio, sendo curadas agora, equilibradas, harmonizadas. No ritmo da sua respiração perfeita. respirações muito conscientes, ritmadas. Mesmo tempo na inspiração e expiração, sem intervalos. Linda luz verde, lindas cores. luz verde. Dá espaço à luz rosa. E a onda da sua respiração se expande para suas áreas emocionais. respiração, esse rosa maravilhoso entra, trazendo o amor necessário às emoções da sua personalidade. Você está aí apenas respirando. Respirações ainda mais sutis, ainda mais lentas. observando essa luz rosa entrando nas suas emoções de personalidade, tomando consciência do seu corpo emocional. Que emoções estão sendo curadas agora? e do seu corpo emocional, de personalidade. A sua respiração leva essa linda luz rosa para o campo emocional que te rodeia. Você inspira a luz rosa do amor e expira essa grande onda que você é, corando toda a vida ao seu redor, a sua vida na sua matéria. Se expandindo pela sua casa, suas relações. trabalhos. Sua respiração curando você, curando o seu mundo. a cura através da sua respiração. Tudo que você precisa é respirar tranquilo, calmo, ritmado. Se expandindo em ondas para o seu país, luz rosa se torna ainda mais iridescente. E ainda mais forte, adquirindo a cor do vermelho rubi. O rubi trazendo a paz. você inspira essa energia vermelho-rubi para a sua mente. Acalmando seus pensamentos, suas crenças. Mente entrando estado teta delta. Profunda meditação consciente. Todos os seus pensamentos banhados pela energia da paz. doce inabalável. Qualquer seja a experiência do momento, apenas inspire Respire e relaxe. Na inspiração, a pura paz banhando todo o seu ser, suas células, sua mente. Na expiração, se expandindo em ondas através de você, curando o campo mental ao seu redor, sua família, seu lar. Imagine você caminhando pelo mundo físico, trânsito, supermercados, trabalhos. Os ambientes de diversão. Imagine você apenas lá respirando. ondas dentro de você se expandindo para ondas ao redor de você. As ondas curando o metal do seu país. ondas que chegam através de você, dos reinos que já experienciam liberdade total. Vida plena em perfeita unidade. respiração se torna ainda mais calma. Tudo está tão leve e sutil dentro e ao redor de você. Que quem sabe agora você consiga apenas quatro respirações por minuto. enquanto você mantém e atinge esse ritmo de sutileza. Você toma consciência ou através da sua respiração. Você muda o seu mundo interno e externo. tão simples instrumento. logo você abraça essa consciência, à medida da sua autorização, a respiração consciente se torna uma verdade manifesta seu ser em sua vida. A respiração consciente. ativa em você neste momento. sentimento da gratidão. Apenas estar aqui neste mundo caminhando, respirando. Vivenciando o que há de melhor em cura, amor e paz. Apenas respirando. Consciente do céu dentro de você. Se expandindo na terra ao redor de você. Você fica ainda aí alguns minutos respirando apenas. Apenas prestando atenção na sua respiração. Permitindo que essa música calme ainda mais o seu ser.